Se va a casar la vecina como un tipo que conozco yo. Oh, oh, consejo que le di. Como dice, Epo, maíz Tao. Vamos allá. piénsalo tú, piénsalo bien, que piénsalo bien. conozco ya fue mi vecina, piénsalo bien. Y como dice, una noche parado en casa de mi vecina. vecina bandolera, tú eres de Pereira y habla. Y Tongo colopotín no me dice nada que te pasa. Pensando, bien Se me quedó el chamo. Pensando, ¿A dónde es el otro? Tú eres negro, tú tienes que saber vivir. Nos vamos No soy negro tan feo, yo lo rudo, mano. No sabes que yo sé qué problema tiene usted. Pero qué rico. No sabes que yo sé, yo no lo sé usted y usted. No sabes que yo sé, no cantar ¿Qué problema que tiene usted. ¿Qué te pasó? No sabes que yo sé, pero qué dice así. ¿Qué problema que tiene usted. Ah, Barbosa.